studios nene mutabani wa yohana mirundi nene mole na matovu eh, mm. tamani mirundi mkukuna mu studios mchaka na gona kuruwa leo mm. bwetu wetu um, every friday tuli mu studios um, enje na kuruwa leo mwena batulisa kumikuni ya impact fm good morning ira tuga manti mkama ya wazibu wa ukeseza nsaisu kula mkukuna tuwafuna yuna hapa uli zizabu mutawano eh. teri program uje mkula mafia nga teri iku bebawuliza bazanalizinga batandise dda buli rediyo manyi nze bino ebyabajeti bino sibyo ebikulu ennyo mu life yange kubanga era neneewunya ababaka bammwe abafumba emmere ate ne bajeganira mu kidaala ekisooka bajeti eri demystified mm. bajeti si yeri eyedda bajeti eno bagireeta mu kakiiko ka palamenti ne bakagiteesaako byonna hmm. what they don't tell people nti nammwe abaagala okuteekamu ebintu bye mumukoleki mubireete mbiteekemu kakati mubaka palamenti eyatudde mu palamenti atwasamirako ki ekyokubiri muimprovinga enowlege y'abantu kubaka akakiiko ka palamenti bakateka lwaki bakalira parliament specialization nti abaka bamuwa parliament abamu tebamanyi kyobola balebeka kadaga gundi parliamentary institute yalibadde nga amagye ga nigeria amagye ga nigeria ogayingira nga tewasoma nofunira mu university hmm. ababaka basomee kubanga nze kyobulaba bo babuuza nti pologulamu za mirundi nga zibeeramu yeeka sinza kutambula na muntu atasoma political science ne economic singa tuteesa ku budget tujja kukubaganiramu sisobola nti simala budde bwange era kati bamafiya bakoze amagezi gali bwe gati bagenda ku tv oba radio ne bateekamu ssente kati ne bagoba moderator bamala gobaze eh, tebayinza kungoba nina abantu kati modaleeta oyo mm. ajja n'agenda eyiye oba n'akuzunza ku kintu kimu temutambula gwe baleese obudde ne buggwayo nga botoboogeddeeko olwana na musajja olwana naye kubanga bamupanzeemu kati buli ago bamodaleeta nange ngendera ku paka lwenakola ledi eyange bweraba uh, uh, periodi nene myezi mukaga zisobola kakati jiva kusadida magesi hey. kakina kugwa radio zezikuwa I, I don't come baje tugoba hey. nchimanyi edaka nkubulide radio za radio za present anti bale ite ichirango nivakua anti bibirango vya milioni za febibiri nenga modaleta mulala kakati radio hey. yes milioni efa kubirango na hey. mudoleta mulala nchimu yanga mwivamu kula mwanga mwivamu kula bamugandi bamwadde omulimu gwa miliyoni kumi kumi buli mwezi bamusalirawo emyezi mukaaga kozi bagenzi wa pulezidenti nti nbs mukuba era yayogerako naga nti mwaba nbs mbamanyi mwina gwe muwagira hmm. bamukudde biliyoni nnya zakuba nbs bakozewo ebyabwe ebiri feeke kuba ekyammwe ekyo kyalema kyafa bulumonde bwakona tomuzaako omulenzi yabbaleediyeeyo ono omulenzi ono yali minisita museveni bwali batanakwata mulenzi oyo bamukomera olaba kyakoze mulamu we mugundi olaba kyakoze mulamu we mubino ebya eh, heres bakubalikwago ne bamugjawo ne bakuba bawanakyobe ne bamugjawo aleme bawaabira naye covid talemye kati kyebakola nono mpologoma nkadde programu nga baagala ojitta kati baaga muwanga sente muwanga nasala mumagezi nawandiika ebbaluwa nti bamugaa designi nga tukuweerewo sente nawandiika ebbaluwa nga designi nze naagibawa naye nagamba kalisa nti nze nina ngenda kusoma myezi ngenda mu myezi esatu njagala ntrainingirewo eh, omuntu ngayagala kumala kubala bali bakwata ebbaluwa ne bagiwa kalisa nti ono yalizainize bwotonamutegeera ye gyeyawandikira mukyama alinagamba mukama we kalisa nti mu myezi esatu nteekateeka genda genda kusoma ye kalisa ne bamugamba magwago nti oli akusabanga wano kyawe nafuluma nagamba ne bamuwa sente ze wa yaddamu balabako ne babula mumuteekeyo lediyo zammwe ne tv nga musuubira sente those people very intelligent nze kambabuulire abasajja bo nabo bamanyi nti mbamanyi naye bateeka omudulete gumutoogemukkir ate tutambula kaiteeka gundi kakati ne busula naye bamugubye nga nkimayozi mubeere ne radio yammwe ne tv kubanga nze bano mbamanyi mbawulira nga boogera era baba kugamba ebintu bibiri kakati tubadde ku budget mm. naye kati ekigambo budget kyava mubagriiki budget kitegeeza enkuluze ya kabaka hmm. mwabiranga mu sente nsawo kabaka mwagaba kakati today the budget is demystified bagikola through a process naye mwe mu uganda naba babaka bapalamenti nabamanyi what they don't know the political system ya uganda is confusing national planning authority bwojibuuza mu uganda bakyabagimanyi enational planning authority yali badde ereeta polisi eggwanga kerigenda okutambulira dazit feature anywere ono ah, ah. oh, ono oh, ayina obukootikooti ali mu finance oyo uyu muferenyi eh, eh, unukagundi asoma biwandiko uyu kasajja temuli tuyinza kuna nti ngende wa minister of finance ngende wa kasajja olibobukotikoti oyo obukotikoti oyo ali mu liigi emu na bano ba maafi yoyo eh. yazanya ebintu mu finance nabawali nabikolaki banabaana mafia ya museveni erimu ebibinja ebyo waliwo ababe benyini ababe benyini close relatives mwebali eh. abali mu state house mwebali kakatia ne babeera n'ekibinja ekibba batuuza jo pulezidenti no yayogera olowooza bebaka bakuba enkuŋŋaana ezi anti era bakinyonyodde omusajja abagambye nti ogera mugeyeno omanyi kyategeeza kutusiba ababbi ne bagamba ffe katugende tulokoke ntweyepusi bayise abanene bano baganda bebaki abali mu setausaba abanene ah, anti bintu bya kakati ababbi bagamba ffe tuli ba conveyabeliti tuitwa mu witwa naye naffe mutujooga ntwera pusi yakoze olutale mu mitingi awo eh, nga pulezidenti amaze okwogera ntwera pusi basisinkanye mu woteeri kati banaaba naye naabalimu relatives ba pulezidenti awo bo hmm. ne batuula waggulu mu mitingi misere bakwata n'ebifaananyi kakati babadde mu woteeri <laughs> kakati mu kifo ekirala eh. bano bantweya pusi ne babalekawo ntweya pusi yakoze olutalo <laughs> even here they discriminate us even here we are conveyor belts mirundi has incited the people to kill us you are not known for you you are not known you, you have humanity olutalo lwabadde wali olutalobagambyebo naye omusajja yabagambye mbutetwenkana nabo omukazi uh, eh, uh, omusajja yabagambye eh. tetwenkana nabo bali bemwogerako bali bamasita baffe ffe tuli baserebs naga nti kagali mulabe ekyokulabirako omukazi ayina olubuto lwa omukazi ayina olubuto lwomulangira afaananaba nabalala ffe tukolera bali e museveni ekyekinyusi yakimaze enfa abantu bewunza museveni obunyiebabi eh, bateekwa wekibinja omwana ono omukona neregamu gwakuba bwe batukuba nono omubbi enyo nomulenzi omubbi enyo pulogulamu zange azijjeeko bajja kudduka eh. eh. nedda nze mbagamba mulekewo okubba that him prevail kubanga musajja abagambe hmm. nti pulezidenti agenda kuchusa buli department head yonna buli permanent secretary yenna tuye yugedi na ganti URA yu yu jimazi eh. aa ah, eh, e, tanajimala e chari mu anti kweyako vyeyo ya kutifa hilo ze kumi na haba gamba wanae mbade njibira mwe mwonteke mkumera mwela echa kizo bubibane mwela URA nga wakabi ono kate shumba ya haba gambi ye ono mkazo ono wa saidi ama antari ya kukubwa emu digu wafunana museveni ya mwe jereza bali gundi bali gundi tuli agenda eh nono mulala bamwitani werike werike mm. bamugamba bo mutu okutukwa tututwala mu kamera identify a judge one muko consume muko anti corruption court mm. two oh, wow. the dpp mm. should give us cases before we go to court mm. and that the, the crimes must not be corruption must be loss of living tusasule tuveeyo oyo omukazi yali abakutteko nakanima yali abakutteko anti ababbi bagamba ku luno tubotola fe tuli konve ya beretisi owomuriveni yajulidde yabaleetedde fayiro kumi yajulidde baweri kyebajulidde tubotola era nti bagamba bano bo bagala tubadde tubadde bapakasi bammwe lwaki ffe kati yeba ayagala kusiba ffe kuba yiye nabagamba nabagerera akagero nze ndi musajja mugezi nnyo nabagamba nti gavumenti ya museveni eringa omukulu w'essomero eyakola essomero lye nga lirinamu abawala n'abalenzi naddira batabani baabeekyo ekyo abalinzi kumi n'abateeka mu ssomero n'akola ruling nti buli afuna olubuto afuluma bufulumi tambuuzani alimufunyisiza kakati abavubuka be batandika okufunyisa abawala embuto talabirira takola ki yagoba bawala tagoba balenzi be batabani be kakati ekyaddirira biri bisatu abawala badduka mu ssomero lye ne balaga mu ddala abawala abasigalayo nebayigatta ikondo nebaba newabi <laughs> agenda okulanga abaana be bonna bali important buli yepanka kumuwala ta buli yepanka kwakuba wabi <laughs> ate abaana bazadde babali abaana abawala naba abanyiiga eh, mm. bajja ne bookya essomero ne lisaanawo nembaga yesu kiweesoni pulezidenti gyalimu bwatakwata bwatakwata ku bana abafunyisa embuto abatujoze ah, olinakwata biliyoni biri nadduka embwa nakanyuka kasasiro omuntu omujozi ono omubbi ennyo nagamba mbw agadde pulogulamu zange alina gyalaga kake nebaga abo abo abafunyisa embuto batabani ba mukulu wa ssomero abo abafunyisa embuto bantu be hmm. si baana be siki ate mukozi taliimu nze kimusaasiramu bawalabe tebaliimu abakumulimu omu bali abala beekolera byabwe basajja beekolera byabwe mbagamba nti bano abaana abadduka ewalala they go to opposition abantu be bajoze bajja genda mu opposition like the girls yes bajja genda mu masomero amalala ntingotuwa opozisoni tewali kikujogesa mulenzi oyo omulenzi aguze buwaata amumazeewo mulamu we kakati atuzanyira mulamu we atuzanyira mu covid nayeoyo eh, mulamu eh, omwana oyo buli bwabadde president office kcc wawona omwana oyo bannange yeetaaga muzu ate tazaana kuzaala bampiso abaana baffe bajja kuba nabana n'abaana be bumusi bubbi muno kulia kuchinduka balira kuchinduka <laughs> betaga kukuba mpiso nabo baleme kuzala tubonebone n'omuntu omu kati ba president bano bakugamba nti one omusajja mukambwe muzibu yajja kusoma hirozidde nti nebatuula bakuba enkuŋgaana ssatu those people they are not used to fight no balina chairman fellowship bajita mafia fellowship nesajja ndiraba ku vidiyo lyakozebwaeri misa mirundi You, you already said that we should find something else to do development. You think it is easy? What can we do? Since the Bible was taken. I yesu ya gobe mbizi na e, e, e, damu na zingize. Mumu manyi, mumu, mkungayi. Fetu wafuye wa mulaga. nti esajja lyo kukyalo likwata abaana ligamba nti wemutampa mukazi wakuwasa sajja kyafu kyafu nkwati abaana bamwe kukyalo tukuba bukulu bano bano embwa neeyita buyise woyo ajooga ennyo bweti nga tagimanyi kabusenge mbw asula mu lubiri ebbanda kabusenge ye yadduka dda nekkulu byabe babadde bakuba abantu okubonoona ne redi pepebasekeredde omukazi bino ebinanga nabira bye mu redi pepe neseka nokuseka batudde mu miting ne basekerera oyo omukazi bagetaina yadde ekikumi twazi ebbayodde ono webitambuliso national identity card mm. eh. wagambye owanira talina kyalina twaziba yodda eh. eh, ah, ah, ah. nedda buli wamu babbawo era bagambye muzeeyi kyalina okubanga yafunidde mu revenue mm. bagambye nti digitalization yeyetugobyeyo katusigalidde kubba muheresi eh, nemuheresi atulumbyemu eh, naye but they invest bakuba lukwago ne bamugjamu nebakubabbawa nekyobe ne bamugjamu dayana natulawo ngaomugugu kyatukoze akitukoze covid-19 amayumba gatutunukanga butiko e, endegindi eno ebuwaate omwana oyo tajja kusigazayo yadde oluggi ekiri ebuwaate okimanyi omwana oyo ate <laughs> ziriwa <laughs> katongole omulaba ono yagaba sente katongole ono ono uh, mu lubaga nosi bwagaba sente nategeera nti bagondi be bamubbi yabayita ku mbaga nti mm. akakobalira abasiru tebategeera nti naye ono gwe bamambudde yabagaliramu eh. twa twa twa twa omwana ono ayogere banaye mukoleyo inkwayari ey'omuntu omu omwana ono yajja nga mwavu nga deputala dc iyo pesa alipata wa peta yota alipata woteri zezo nezo omanyi nti sebo abantu nga bali mu isolation centers mm. okimanyi nti waliwo woteri yaweereddwa 5 billion nga temuli yasulamu kituufu kati ddaya n'ogwanga abolekeza nambole pulezidenti yabadde agamba ngaabagamba nti bwe munaagaana okweyisa obulungi tewali malwaliro ganaakomereti nga nambe empozi enambole dayana yakedde nambole mbwe nambole ekisaawe kyetulina kyokka ekyomupiira muteekeyo simanya eddwaliro ah, mbwe temulinamu nteekateekeka nti abantu bakendedde nambole bayagaladde mubba nambole nabagaa nti mumanyi payoni ya basi ezitekizitute nambole nebaga nambole mumanyimu nambole kati yesitingi tenanti baagala okubba nambole emirundi esatu nga mubasooza bagamba ekyapa tebamanyi wekiri mwogere bamwasa abantu ah, ah, mwogere gondigondi eh, salende ekyapa eh, eh, nambaole wa square miles bbiri kabusengwa bwakubira wataroegiri nambaole akulaga kano kakati kyembuuza eddwaliro eryokumukaaga lyaba litya tulinawo ettaka lyaffe kumukaaga diana lwaki toleeta twakita tenti nezibeeraawo ogende nambaole olo magogo bakati kati bakuba magogo lwaki aleme kulwanira ki Eh, ttiimu zimuli bubi ttiimu maafu ye bategudde liigi tezikomyewo naye abasajja bagambye nti omusajja atufunziza ti yagambye no member of the first family shall recommend anybody to get a government job bubi bagaye pulezidenti byebiragiro byeyawadde Eh, tekyali member first family hey. ariko mainga mundi umwe wa mulimo kati president yekengera member first family nabagamba nti dulitwadde tumufera mm. abadde awulira lugambo netubuulira owa intelligence nti bwakubuuza kino mugambe kino naye mirundi kyatukoze naye mirundi kyatukoze omusajja yagula ne yali gundi eyafondize ne program azuulira naye tukyabuliddwa engeri gye bacommunicatinga tunoonyeza oli tumugule abitwalatebandabayo mu uh, ah, ah, tebandabayo mu tebandabanga ngenze mu ah, kati babuuza waliwo linki balina kyano baginoonya kyano hmm. era omuntu n'abalimba nti wamiso kakati ekyokubiri kyebagambye nti kampuni zonna ezisapulayizeko mu gavumenti zonna yaziyise nazikeberamu but some of these companies have ghost directors we are in big trouble nti yaziyise hey, buli kampuni yonna kati embuto zibatokota ababbi ababbi zibatokota eno mmere yalumbe we bagireetera we muliira nayo abavubu ekiri mufumbiro omusajja yagambye the uh, president has made it clear he is ready to arrest any member of the first family bababulidde muabanene anti nkugaye nti emiitingi yabaddemu abanene ababadde waggulu hmm. n'aba wansi gundi naali obuuka nto ya pusi nawe nimutusosola nawe nimutusosola yusi yusi what our masters are doing yusi ndwe pusi yetala bwati ndwe pusi yetala yetala mbulijoma eh, hey, mtu joka muba nawe bakujozeko fabaganda batuka ndiye mvuma mukuru tevu mumu when a kid develops the practice of abusing elders abuses everybody nawe nawe ntwe ya pusi bakujo banabo bakujozeko nawe bakujozeko no ulira obwedda balinga balwadde ba covid hmm. obadde information eri mukisenge bano abanene gyebatudde basindika muntu nabuulira bano basindika nebana nze ndabye ebinene omanyi mu tiimu yaabe omwo mulimu omusajja mugezi nnyo hmm. ye tayogera awandika kapapula bwati nawandika nawondo ate ye talabwa ali mundaki bwati waliwo abeera obwere hmm. kozina kunyumizaako hmm. nti baleese obuuma bwabakyayina obwogeza omuntu ngaomukazi oba ngaomusajja zooming baalese zooming tebakyabeera wamu naye baalese akuuma bwokateeka wano ku bulago bwoti omusajja ayogeranga mukazi ate nze nasetite photos anti era bwe bagambye kakati oyo omukazi oyo owa saidi mm. is harassing the md is harassing other people the president was clear, loud and clear arrest walichi and to the agenda this omukazi asobola bakwa omukazi ono okujja kunga bamugobye okujja kunga president agobye omukazi ono omukazi omugobye bannange wadde ye mulanga asinze ekitiibwa how can you frustrate the president president yabadde ayogera eggulo n'agamba nti ur eh, eh. eh. <laughs> ngeomwana ah, yayina kiro kumi natano nebamutwala ekituvu ngaomusujja gumulumu okukamala nebajja bamutundulamu envunza yazitowa kiro kumi nabiri envunza zaali za kiro satu yebaku otulo hmm. omwana botta enjoka ezannamimwa nozitta mm. nezifuluma nozitta tovaana tononya bi gye bamutadde fe abaganda twokya musota ti omusota tulowooza nti neggumba lyomusota livaamu omusota singa bafuluma it will, not, it will take them time to establish another network eyakabusenga nekkulubya nekuba buli muntu nekuba buli muntu nekuba buli muntu ah, ah. kakati ate eyo miso egenda ku document nga mayumba ge bayina ne property zaabwe bikoleki e eh, kati ngona aliyeru wate yajanga mwavu nyo tuinza kusasula ono tuinza kusasula mula muwi 5 bilioni bakoga document nga ge bwate hey. Eh. abaga naga kwesa hey. Eh. Yeah, water yeyo mwana za ine mpitirivu. They will be converted to Uganda hotels in the future. Go to Ethiopia. esiyopiya babagamba babitwala namumuti ekibentingi ekyokulya abavubuka bano maafi yekubirwa eddala kabusenga mbwasula mulubiri ebbanda kulibe yayambala kakostume abayanga mukyayina mukyayina omumpi nalioka awulumula emmotoka kati mwakolanga byanyi nokuba bugembe nokubaani nokuba peserwadda nokubaani kubakoze tv nokubayika kubakoze tv kabusenga akoze yantumidde omuntu nti nze nsinza okukola ezambi eddenenyo walikola nze nze gwe wakuba noyunuuna kane kaweesi muferi kaweesi tayinza kuba muggulu kaweesi yali muferi nnyo ono kaweesi yafuna yetigomya nnyo abantu naye nga tomulaba tomutusobola mutegeera kakati tuli basanga mugulu nitubawogerako abala bayige mhm. kakati kasirye mubuuza otaddewo emizinga wano nakibwolifa banenyi njo bajja gikima n'abaana bo tebajja egikwatako tugende omusajja tumugambe enyu omukoledde ennyu olubaleese ekisanga ekifu bagembwa enyumba yamwenyina kibaki enyumba eyapetoweri eyattanga abantu munaire manson nenzirayo nendipotinga tikasiri ekimuvumyono nyumba abemeubamukasiri enyumba tebagimugulira nagitunda naye zino eno farm simanyi yakasodian board olaba ti kati bakomezaawo kasodian board kasodian board president yakola luling abayimbi bonna temumbuli oba basasula oba bakola ki babakola ki buli ajja mumuwa ekizimbe munne bwajja okikayanira bagende mu kooti kati akakiiko ka palamenti kakimye eki waliwo ebintu byomuntu byebagala okubba naye nga nammwe mubba ebyoyo nammwe famu zammwe bajja ozibba nammwe byomubbyo byebajja obibba fe tuzina amazina waffe eh, nze ndi waffe nzina amazina nebo bakusande ensomereko owa oba kyakioba kyakijeewo ane nalisomyeko mu butuufu nalisomyeko eh, kozesa covid eh, covid kubanga eri eri ewaffe eri yo ŋendayo nnyo tewali covid ate waliyo basomerigendamu abantu ataano